1.7 Vinaya AS 120 Shruti Gopan 121 Jayashri D 122 Priya Prasad Nisi Salam. One two four Shanti Joseph. Please motivate others by round applause. One two five Munshida K. to 6, Tushar Das. One to seven, Gina Joshi. One to eight, Rajeshwari D.H. One to nine, Thomas Vinod and aim. One three zero Sajita M. One three one Deepika G. Please give a round of applause. One three three Mohanavali. Gracias. She has two certificates, one for MCA and one for PGDCA. Again. 177 Kavya BS. 177 Kavya BS. One seventy eight, Resmi VD 180 संगीत सीएस One eighty one and one eighty two Donnie K Anthony. He has two certificates. One eighty five Vishnu K V. 185 विष्णु केवी वन एटी सिक्स हरिता के स्मिता वासन 192 Shahida PA. One ninety three also is Shahida. She has two certificates. One ninety four Ashwati PS. One ninety five Thania Thomas. 196 Swati A and Nadeshan. MCOM MA FA student Lakshmi Priya KR 411 Sengottu C अब्दुल मंजूर इस फोर वन फाइव रॉजिन जोश 424 BD Sangeetha. Okay. 427 Anumol V. 429 R Vijayakumar. Request you to kindly clap for everyone. Bekir. Bekir. Four three one Veena Vasudevan. Four three three Jose Mary MD. Four three six Kiran Susan Joseph Sebastian. 437 Danya EN. Four three nine Suresh PR. Four four zero Harita Jong. Four four two Abdul Basit फोर फोर मोहम्मद सुहेल पीके जैस्मिन ई फोर फोर एंजिला थॉमस फोर फोर एट अरुण कुमार के अरुण कुमार के 449 अंजलि रामचंद्रन फोर फिफ्टी बिनू वर्गीस फोर फिफ्टी वन अम्बिली दास एम Excuse me. 51 Ambili Das M. Request you to uh, let the clappings continue. 452 uh, Steffi Andrews. 453 Breezy J. soldier Olin Joseph फोर अखिला अनिल कुमार फोर सिक्सटी सिक्स तस्लीमा टी यू फोर सिक्सटी नाइन अनीता जोसेफ 470 नीतू सी नायर फोर सेवेंटी वन तस्नीम के फोर सेवेंटी टू जिहान अब्दुल असीस Joy Vetikar. Four seventy five Salman. Four seventy six Sergeant Enna. Four seventy seven Ashwati Prakash. 478 जिन्ना Jacobi फोर एटी सिजिला के एम फोर एटी थ्री अमृता टी effort, Shimi George. Please let the clapping continue for all. 485, Vinita V. Four eighty-eight, Ashrina Nasreen P. Ashrina Nasreen P. 489 Maria Eldos. Now I invite my colleague Dr. O. Pramila from RC Vadakara to kindly announce the name of counter number 5. Come forward to receive the certificate. Next one, 199, Pramod Franklin Wilson, Angkor. Next, 203, Priyam Sharafuddin. Two not not six, Bipin Thomas, come forward. Joseph. Ah, പോലെ നിങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ Two certificates, that and Then 231, Gorengpok and Hegidiedio, then for Okay, so one more. MCO. 233. Jins Joseph. Jins Joseph. Two certificates.

238 अश्वनी एम प्रभु अश्वनी 239 प्रणॉय जोशी Thank you, Miss Sebastian. U for B1 സൗമ്യ സൗമ്യ അച്ഛൻ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ 245 Sharath PS 246 Westing Infantry 247 Antira AU Antira 248 और बेटा पंकजा टीटी पद्मजा टीटी 49 48 पद्मजा टीटी Okay, 249.

57. Kathleen Paul.

यू रेडी फॉर की सेशन Then 291 Vishnu Raj Vishnu Raj Then 292 please 291 292 Ronald Jain Ronald Jain

293 98 299 and 298 300 Prenya Sharma 301 Mary Reshma 302 two certificates for Mary Reshma and 301 Christ. 277 aluminum PA 2 certificates aluminum 379 Vaishak Shashidharan 2 certificates Vaishak Joe Messi ますシェリン・メリー・トーマス391レシピシャキレシピシャキ392सूर्य रश्मि अक्केया सूर्य रश्मि सूर्य रश्मि 393 सुस्मिता बी सुस्मिता थ्री नाइन सिक्स अलीना जोसफ अलीना अलीना जोसफ फोर जीरो टू अक्षय सजी अक्षय सजी फोर जीरो थ्री 407 Abdul Rahim TS Thank you. 41 3 Pia 47 uh, Divya Das 48 Divya S Das 49 Mohammed Krishnan 50 also Mohammed Krishnan 3 seconds Serial number 40, Jasmine Joseph. Senior number 41, Greece. Senior number 47, Divya Das. Divya Das. Ah, Divya Das, two seconds. Two seconds. Serial number 49, Mogana Krishnan, three seconds. 56 Jyotish Joy. Two certificates, three three certificates. Yes. Okay. After 59 seconds. I think he is getting four certificates. Four certificates. Yes. Singer number 60, Aishwarya. सीरियल नंबर सिक्सटी टू रविंद्र सिंह टू सर्विडे रविंद्र सिंह सीरियल नंबर 64 सौम्य लूसी 65 सिक्सटी फाइव 65 गिफ्टी जॉर्ज सीरियल नंबर एट जैसी जैसी जैसी जैसी था टू सर्टिफिकेट सीरियल नंबर सेवेंटी जफा सीरियल नंबर सेवेंटी सेवन सिमसन जोशी serial number 80, Govind S. Menon. Serial number 82, Rosni. Two certificate. Serial number 84, Anija and three certificates. Serial number 87, Muhammad Azhar. Serial number 92, Anisha Bazir, two certificates. Serial number 94, Anto Dabi, two certificates. Serial number 97, Henshi Matthew. Three certificates. The serial number 103. So Anjali, Anjali Sastadar. Yes, serial number 98 Anjali Sastadar. certificates. Mike. Mike. Two certificates. Serial number 103 Sophie. Serial number 505 Raghunchan Williams. Serial number 507 Stanley. Yes. सीरियल नंबर फाइव जीरो एट जोशी दबस जोशी दबस जोशी दबस सुनो सीरियल नंबर फाइव लवर जेमी वर्गीस सीरियल नंबर फाइव ट्वेल्व ग्रीस सर्कल सीरियल नंबर फाइव थर्टीन श्रीदेवी टीएस सीरियल नंबर फाइव फोर्टीन दीपक एएस सीरियल नंबर फाइव फिफ्टीन संजू स्कैरिया 560 Deepak Damodar. 520 Amrita P. Bandis. serial number 525 Faiza Faiza B serial number 527 BB Jayasree serial number 529 ZDC 530 Diba KP 531 Sri Lakshmi SP Sri Lakshmi 532 Silka KS 533 Muhammad Rasul Basim Y34 Adiba P. 535 Adiraji C. 537 Babu Jiash. Babu Jiash. Eh? Baik Adira. Adira. 530 by TC Adira. Adira, yes. Then 37 by 37 Baba Church. 538 Vinay Park. Vinay Park. 539 Sri Ram Bhattapara. 540 देवी बोकर लीची 541 प्रीता कुमारी 542 सबिता के एस फाइव फोर्टी थ्री सिला जेट्स 545 Jomi Chami. Five forty six, Dizzy and Joseph. Five forty eight, Ajana B Nair. 549 Bindu Abraham. Five fifty MSO Sabu NG. Five fifty Sabu NG. Serial number 2, Ajita K. Serial number 3, Dina K. Serial number 4, Bini P.S. Sri P. Jacob. 7. Marin Abraham. 8. Veena Damas. And serial number 9, CBPJ. CBPJ. सीरियल नंबर 18 जोना राय सीरियल नंबर 19 लिजी पी बाबू लिजी 20 जिदेश पी राजू 21 जरील बाबू सीरियल नंबर 22 ज्यामली ई कृष्णा सीरियल नंबर 22 ई कृष्णा प्लीज ट्वेंटी थ्री विष्णु विनायक विष्णु विनायक सीरियल नंबर ट्वेंटी थ्री कौंटर नंबर सेवन विष्णु विनायक serial number 24, Sandhya, Sandhya, PV. 26, Nitin G. Nair. Twenty-six Nitin H. G. Nair. Twenty-seven Anthony P. Xavier. చూడండి 28 Nikila R 29 Alfonso Joseph Alfonso 30 Chaitanya P. Noya 31 Zaima Shaji 32 Zazbin K. थर्टी फोर अर्जुन है विजय अर्जुन थर्टी फाइव एलिजाबेथ जोसफ and serial number 151 Sivarama B Sivarama One second. That's uh, Elizabeth also. Elizabeth. Elizabeth. Sivaram. 151 Sivaram. 152 Swadhi P.S. 491 Elizabeth PG Four ninety six, Jai C. Joy. Four ninety seven, Vani C. B. Vani C. B. Four ninety eight, Meera Mohan. गुवाहाटी सी बी देन मीरा मोहन वो राइट हैंड मीरा मोहन 498 99 Anju Anchal 500 Dayana Biju 501 Adababa BS అనుపమ ఎస్ ఫైవ్ జీరో టూ టింటూ జోషి టింటూ జోషి ఫైవ్ జీరో ఫోర్ फाइव जीरो फोर जोमिमोन ए बी फाइव वन सेवन जिनु जोशी जिनु जोशी फाइव फिफ्टी मोलसी जोसफ मोलसी जोसफ फाइव फिफ्टी टू फिलोमेना जोसफ फाइव फिफ्टी फोर जज के टी जज के टी 556 के जो सब 557 सुबिन बी मातिब 559 दिबू हरि कुमार 560 एलिया पीए by 61 mini K Samuel 563 Jaya Peter 565 Jija Rajan Jija Rajan MSW Sija Joseph. Sija Joseph also. Sija Rajan first, then Sija Joseph. Okay. You can stand alone. Ah, சரி சீஜா தோசை 556 we will have a chandra we will have a chatra 568 Minu Matthew 569 Nita Kaya and then Yenka Fabia Nelson. Fabia Nelson. Thank you very much. So this is a Arabia that's is a final candidate. Thank you very much. I'm calling out the names one by one. Uh, serial number one, Shama Bhaskar. Shama Bhaskar. Uh, Sarat T S. Sarat PS. Sarat. Kindly keep the clappings. This is the last round, so please do clap for them and encourage them. Sarat PS. Saranya Rajan. સ્ટેફી તાંગે છે ફોર સિરિયલ નંબર ફોર સ્ટેફી તાંગે છે સિરિયલ નંબર ફાઈવ આઈનમો લેનાર સિરિયલ નંબર સિક્સ અજીમોન કુરિયાકોસ સિરિયલ નંબર સેવન એપિન ચોળી टेबल नंबर नाइन अब्दुल हासिफ सी सीरियल नंबर टेन नौशा के टी सीरियल नंबर इलेवन जाबिर अली के सीरियल नंबर ट्वेल्व फेबीना मोहम्मद सीरियल नंबर थर्टीन is also for Fevina Mohammed. She has two certificates. Serial number 14, Praso P. He too has two certificates. Praso Serial number 14 and 15 is of Praso P. Praso P. Serial number 16. Uh, uh it is also Praso P. Here's three certificates. Serial number 17, Nino J. Anthony M. Please come forward. Ahmed Safir KP. Serial number 20, Santosh M. Serial number 20, Santosh M. Serial number 21, Nizamuddin EA. सीरियल नंबर 22 आजमल हानस एंड एच serial number 22 Ajmal Anas kindly requested to come forward quickly serial number 23 Mohammad Mohsin A serial number 24 Wasim Akram ES serial number 25 Binsi George Binsi George Serial number 26, Pinsi George, please. Serial number 25, Vinci George. Serial number 26, Chanchal KP. सीरियल नंबर ट्वेंटी सेवन लेसमा जोसेफ सीरियल नंबर 28 जेसी मैथ्यू सीरियल नंबर 29 मोहम्मद रियाज एमके मोहम्मद रियाज एमके सीरियल नंबर 30 आदिल मोहम्मद serial number 31 animal mj serial number 31 animal mj serial number 32 serial number 32 abhi abhilay pm animal mj not come 32 serial number 32 abhi abhilay pm serial number CS2 certificate. Okay, serial number 33 Mubashir Way. फोन के नहीं बिजी कौन सा इडली कुछ सीरियल नंबर 33 मुबाशिर वी सीरियल नंबर 34 अहमद सादुली पीएम सीरियल नंबर 35 मोहम्मद हाशिम एम मोहम्मद हाशिम एम इज इधर मोहम्मद आशी सीरियल नंबर थर्टी सिक्स मोहम्मद अजना सीसी सीरियल नंबर थर्टी सेवन चांदनी जी नायर चांदनी जी नायर सीरियल नंबर 38 तुलसी के आर सीरियल नंबर थर्टी नाइन फारिशा एम ए सीरियल नंबर फोर्टी अश्वति एस पिल्ले एंड द लास्ट कैंडिडेट मिस्टर विनीत जोन Please be seated, everyone. Please give a round applause to her.